13 января 1987. О, вы младше меня на 6 лет. Mm. Ну, мы почти одно поколение. Да. Откуда сами родом? Челябинская область, город Усть-Катав. Город? Усть-Катав. Усть-Катав. Я просто вместе с вами всема здесь изучаю географию России, честно вам скажу. Я смотрю потом на карте, кто откуда. Э, мобилизированы, контракт? Да, мобилизированы. Мобилизированы. Когда? 27 октября 22 года. Прям когда попали? 30 декабря 22 А где? Под городом Кременная. Должность какая? Стрелок. Пехота? Да, мотострелок, пехота. С автоматом Калашникова, правильно? Да. А обстоятельства как попали в плен? Ух, попали под обстрел, разбежались, когда в темное время суток было. Потом потерялись по лесу, ходил, бродил, пытался выбраться на свои позиции, вот, но был, как ну, замечен, пойман сотрудниками ВСУ. Вот, ну, и так вот попал в плен, привезен в поселок, какой уже не знаю. А, ну, потом доставлен в город Харьков, в следственный изолятор. После Харькова в город Киев, тоже в СИЗО. Это все дальше понятно. Э, смотрите, какие цели ставились под Кременной перед вами? Э, оборонительного характера, то есть за, ну, привозили на позицию э, ну, блиндажи, окопы, вот, и находиться там до смены, то есть там 5-7 дней и меняли на других людей, вот, и отвозили обратно в поселок там, ну, и через 5-7 дней должны были обратно менять. Но у меня такого не произошло. Было. Я три дня пробыл на позиции, после этого уже попали под обстрел. И это, то есть, ну, полного цикла, допустим, 5-7 дней ну, не прошло у меня. То есть при, при первом это, как сказать, ну, когда первый раз привезли на позицию, ага. на этом, на этом как бы все военные действия закончились. закончились да. Семья есть? Да. Жена, дети? Да. Детей сколько? Двое сыновей. Сколько лет? А, один 2009 года рождения, другой 2013. А как вообще вот эта мобилизация произошла? Вот просто сам процесс. Повестка приходит, приходишь в военкомат, пришел по повестке, все потом. Ну, сразу согласились, да? проходит, меди проходит медицина. Ну, это понятно. Я в том смысле, вы сразу согласились, да? Ну, пришла повестка, вы пошли. Ну, пришли в военкомат, да, мобилизация, частичная мобилизация. Подлежите, ага. подлежите ну, призыву по мобилизации, ага. явиться такого-такого, туда-то, туда-то. И все, и потом отправка автобуса и на учебный полигон в Челябинской области. Вот там до декабря, 9 декабря оттуда перевезли в Ростов. А жена что, что говорила? Ну, конечно, все против мобилизации были, что какие-то надо искать возможности. но Ну, не, не юлить, не бегать, я уже не решал такое, что, как говорится, сперва приказ выполняется, потом обсуждается. <laughs> У вас такой подход, да? да. А, смотрите, а до этого чем занимались на мобилизации? по работе? ИП у меня было. Проводили интернет по квартирам, по частным домам. То есть вы э, частный предприниматель, да? Ну, по документам был, да, когда у меня был ИП, и заключался договор с фирмой, и выполнял эти работы. В среднем сколько зарабатывали? 30-35 тысяч рублей в месяц. Это нормально для этого? Для места, где я живу, да. это нормально, да. Жена чем занималась? Или занимается? Нет, была это... Ну, на хозяйстве как бы. Ну, Домохозяйка, да? Да, да, да. А, деньги обещали в армии после мобилизации? А, зарплата где-то порядка 20 что ли, тысяч рублей и Сколько? Здесь порядка 20, по-моему, тысяч рублей. Угу. И плюс э, социальные выплаты где-то 100, где-то в районе 160 или там 150 тысяч рублей. Ну, где-то в сумме должно было быть где-то около 170 тысяч рублей вместе, ну, если все в совокупности сложить. 170, 175 тысяч. Ну, это как бы финансовый стимул большой. Ну, скажу, да, что довольно-таки большой стимул финансовый. Ну, для вас это важно? Ну, как бы, да, это, ну... Ну, где 20, 30 тысяч и где 170 в месяц. Конечно, да, большой же довольно-таки разбег. Это стоит того? В смысле, вот это удача, что мы сейчас разговариваем для вас? Ну, я думаю, не очень-то стоит. Лучше уж с 30 тысяч но дома, чем там со 150, но ну, вдали от дома. И Э, смотрите, спрашиваю вас как э, украинец, да? Mm -hmm. даже как не журналист, я всех спрашиваю это. Э, за что вы здесь воюете, воевали? Ну, отправляли это не воевать, отправляли быть как, скажем, вообще изначально как бы от командования было такое, что лица мобилизованные, они не находятся на передовой, они на тех участках, чтобы для обеспечения, ну, охраны, скажем так, на блокпостах вот так вот стоять, что более организовывать там как бы порядок, что-то такое, ну, вроде как внутренний внутренней такой военной полиции. Смотрите, это... Я понял, понял. Но... Внутренняя полиция, а не, а не по окопам, по лесам. Не, ну, носиться, пусть будет не штурмовики, да? Носиться с гранатометом, которые люди, ну, прошли, допустим... Ну, вы же понимаете. Да, Хорошо, прошли. я могу переформулировать, но это ничего не изменит. Цель вашего пребывания здесь, цель войны здесь. За что воюют россияне? Просто объясните мне, как украинцу. Ну, я не могу ответить как-то, за что они воюют. Ну, ну вас же мобилизировали, вы пошли. Страна же сказала за что-то вас мобилизировать, чтобы вы пошли воевать. И страна не объяснила, за что вы пошли. Ну, это как бы, ну то есть есть какое-то там ну, энная, энная сотня что... тысяч баранов. Нет, ну что это, что э, украинские военные ну, обстреливали гражданское население ЛНР, ДНР, а так как э, эти пункты, они же стали входить в состав России, когда после референдума, там, или как он там назывался-то, и поэтому Россия как бы защищала как бы свои уже, это, ну, ну, народ, который входил в состав России земли. Ну, я так понимаю, что это... Ну, я вас прошу. Нет, нет, я, ну, я понимаю, что это... Ну, так, Херсон, так. смотрите, там тоже как бы про, под русскими дулами провели референдум, но он украинский. И что делать? И Россия тоже как бы присоединила. Ну, а Херсон что? Херсон Украина. Не знаю, где был-то. Я вам говорю. Там украинский флаг. А там проходил референдум под дулами автоматов. И что теперь? Выходит, Россия отдала русскую территорию или как? Не знаю, отдала она, не отдала. Более 120 тысяч российских солдат навсегда остались в Украине. Навсегда. За что они умерли? Или вы готовы были умереть? Умереть, наверное, никто не готов. И... Не, ну раз сюда ну, пришли, извините меня, ну, значит, готов. Ну, приказа умирать как бы не поступало. Ну так за что не умерли? Смотрите, давайте я еще глубже пойду, да, логически просто расскажу. Есть две стороны конфликта, так? Угу. Украина защищает свои земли? Ну, защищает. Защищает свой народ? Ну, защищает на территории, получается, ну, Украины. Да. То есть с позиции Украины все понятно, правильно? Что хотят россияне и что хотели вы в том числе? Может, хотите до сих ну, пор? Россия, ну вот Родина сказала, Россия, чего? Россияне, Мне по-другому, по-другому я сказал. Россияне же были на территории, ну, как вот при мне, когда я там был, при мне на территории Луганской области, не на территории же там, ну, Киева, там, Харькова или чего-то, то есть они находились тоже на земле? Они были на территории Киевской области тоже. И на территории Херсонской, Запорожской, Черниговской областей. Объясните мне, чего хочет ваша Родина? Или Путин, не знаю. Назовите это по-другому. Родина, наверное, хочет, чтобы по их землям не стреляли. Ну, по Луганским, по, по, Дон... ну, по Луганским, по Донецким, которые народ сначала ну, выбрала, чтобы быть ну, своей республикой. По каким своим? Ну, она же проводила референдум, чтобы быть ну, отдельной республикой там, ну, от Украины, но в составе быть России, в составе России входить. Ну и когда, и когда она вошла в состав России? Получается, год назад, да? Ну, так. Я как бы плоховато в, этом, в политике в этой. Правда, видите, вот как. Донецкая и Луганская области – это какая территория? Ну, Чем? Раньше-то она была украинской территорией. Она все последние годы была украинской. Референдум, кто его признал там? Ну, по результатам выборов, что референдум состоялся. А по каким результатам выборов? Ну, проводились же выборы. Кого? Ну, местных жителей же проводились. Вы же проходили у них в Донецкой в Луганской республиках а вступление в состав России по новостям показывали. А Россия замешана в, э, в, этом всем, в Донецкой и Луганской областях? Не знаю. Не знаете? Нет. Без поддержки России была бы там движуха в этих областях? Не могу сказать. Поддерживала, не поддерживала, если не поддерживала. А знаете, кто такой Игорь Гилькин Стрелков? Игорь кто? Игорь Гилькин. Гилькин? Гилькин Нет, не знаю. Стрелкова не знаете, да? Это бывший ФСБшник. Mm. Он четко в своем интервью говорит, что я нажал спусковой крючок э, войны. Это российский гражданин. Mm. Я сказал, если бы Россия не мешалась туда, то ничего бы там не было. Значит, ему что-то больше известно. Я же... Кому? Ну, вот как он Игорю. Да это всему миру известно. Вы мне рассказывали про какие-то Донецк и Луганск. Там в 2014 году мешалась Россия. И без России ничего бы там не было. Россия мешалась на территорию суверенной страны, независимо. Донецк и Луганск – это территория Украины. и могла долго бы оставаться по территории украинской. Вы сейчас там доме живете или... В квартире. В квартирном, да? У вас центральное отопление? Да. Центральное отопление, да? Mm. Сколько квартир там у вас? Сколько у вас в квартире? Сколько квартир у вас? Не, сколько квартир? Одна квартира. Нет, нет, в э, доме. 90 э, квартир. 90 квартир, да? Центральное отопление. Угу. Да? Вот смотрите, с 90 квартир две или три квартиры хочет отрезаться от э, центрального отопления. И за счет этого отрезает весь, весь дом. Буду у них референдум. Ну, Вот ярые там три бабульки, да, которых mm нельзя остановить. Они хотят отрезаться. Пускай отрезаются. По центральное отопление. Но за счет этого они хотят отрезать весь дом. Нет, весь ну, дом, потому весь, что так... А? весь а? дом не будут. У нас есть так, что э, ну, люди, которые отключаются от центрального отопления, если у них есть другой источник отопления... Нет, нет да. другого источника. Нет. Ну, просто значит отрезаются, просто старики проходят в другие квартиры и все. И Нет, вот от этого зависит отопление всего дома. От этих квартир? Да. А они хотят отрезаться. Потому что ну, они свободны, люди. Что будем делать? Спустить трубу <laughs> в эти квартиры, помимо их квартир. Я говорю о том, что есть какие-то, ну, как бы правила, законы и жизнь. Правильно? Конечно, есть. Вы за свободную Ичкерию или нет? Ичкерия, ты? Это Чечен. А. Так а он же свободный. Вы свободный. Я а почему Россия я не... За, а почему я Россия... За, я за, за всех, чтобы все были свободны. Да, а почему Россия не отпустила тогда, когда Джохар Дудай воевал? и обстреливала, и сравняла Грозный с землей? Не знаю. Не знаю. А вот это Донецкий, Луганский вы размышляете. Откуда у вас эта вся информация? С телевизора? Да. Вот. Кого любите журналистов российских? Кого что? Кого любите журналистов российских? Э, как это правильно? ну, равнодушно ко всем отношусь. Всех Соловьева, Скобеева смотрите? Как бы, ну, ну, смотрю, включаю, идет, посмотреть можно, а не так, что, А не так, что я бегу домой, сломя голову, чтобы посмотреть там в какое-то назначенное время именно тот или иной репортаж. Хорошо. Как, допустим, какой-нибудь сериал. Вы никогда не задумывались, почему вы не можете дать ответа, за что здесь воюет Россия? Ну, я, я вам вот, говорю, что Донецкая... Что я, ага. Потому что я достав, ну, стопроцентного ответа на это не знаю, поэтому я и не могу дать. Но вы готовы умирать за эту боль? То есть вы не знали, за что вы от России шли на бой? Днепр. Видели последние обстрелы? Где? Днепр. Нет. Показали вам фотографии. А, который в этом, да. в, э, в многоэтажке, под, это подъезд видел. Подъезд видели, да? Ну, да, да. По телевизору видел? Да. Видели? Видел. Зачем Россия это делает? Я не знаю. Но... Ну, а Что А? Может быть, он ну, как-то по-другому по, взорвался этот подъезд. Может быть, не, не именно Россия. Почему же? А как? Почему? Ну, я же не знаю, много же всего бывает, что... А как он мог взорваться? Что да. может такое быть, чтобы обрушить э, весь дом? Смотрите, у меня такой вопрос, да, вот вы верите своему телеку все, да? Все, что говорит российский телек, это правда все, что показывают в Украине или иностранные СМИ, всегда говорится, это может быть по-другому. Почему? Ну, я, я это на полном серьезе спрашиваю. Почему своим СМИ вы доверяете? Ну, это, ну, потому что это первый источник, откуда ну, узнается информация. А других-то источников -то. Нет, ну вот я вам говорю, что ну, весь мир считает, что это был удар российской ракетой. Это доказано. Это была российская ракета по гражданским. Вы мне говорите, что источник может быть какой-то другой. Нет, я не говорю, что источник может быть другой. Я про то, что вот сейчас вот сказали вы, что это всем миром доказано. Это факт. Ну, это факт, что это была российская ракета. Установили даже людей, которые это пускали, российские журналисты. Российских военных установили даже. Надо, наверное, у них спросить, почему они по гражданскому дому. У меня вопрос к вам. Почему вы верите на слово всем этим местным своим долбам, Соловьеву, Скобеевой и так далее, которые вас обманывают, а другие вещи для вас все файк? Я просто не понимаю. Почему так? Вы даже здесь сидите и говорите, что источник мог быть другой. Какой другой? Это ракета. Вы не верите, что Россия... Э, Сбил из курса, возможно, ракета, или можно по другому курсу. А куда летела? А я же не знаю, куда она летела. Ну, ну видите, ну, видите, как-то я не хочу вас здесь переубеждать, но это ракета. Это реально ракета. Ну, пускай это будет ракета, но... Российская. Россия по гражданской энергоструктуре не стреляет. Здесь мы ехали не воевать, а помогать. Убивать мы не убиваем, насиловать мы не насилуем, э, мародерствовать мы не мародерствуем. Мы вообще все божьи одуванчики, россияне. Живем в говне, но стараемся решить проблемы не в России, а за счет Украины, потому что здесь хорошо платят на войне. Цели войны мы объяснить не можем. Это все политика. Я исполнял приказ. Вот это все набор русского солдата. можете сказать? Вот такой вот он набор и есть. Да, это нормально, да? Хотите что-то украинцам сказать? Да. Не хотите? Да нет, ничего не хочется. Ну, даже не стыдно. Не, я не подвожу, ну просто спрашиваю, да. Зашли ну, воевать в чужую страну. Зашибись. Почти 8 миллионов находится за границей через вас. в куче смертей. Оккупировали территории. Вообще, ну, ни грамму не жалко, правда? Когда в Кременной находился, и украинские снаряды прилетали туда, и тоже при мне тоже мирные жители страдали, и тоже от украинских ракет. И тоже, получается, по... Вы знаете, что такое причинно-наследственная связь? Логика это называется. Аристотель когда-то говорил об этом. Он как бы отец логики, да, такой греческий философ был. Угу. Я так понимаю, что причинно-наследственная связь у россиян, она как-то обрывается, да? У нее нету да, вот если все умные существа, они как-то мыслят, да, то россиянам нужно помогать мыслить. Вы мне извините, что я так говорю, да? Но я должен на это ответить. Кременная – это чья территория? Украина. Россияне зашли, воюют в Кременной. Я спрашиваю, воюют? Ну, еще мы боимся? Ну, там дислокация а? была. Ну, там была дислокация. Это оккупированная территория украинская. Ч чем это боимся этих слов? Ну это же нормальные слова все. Я вам отвечу ну, на ваш вопрос. Ну, оккупированная, это значит захваченная. Да, да, да. Ну, ну там никто не захватывал ее. А Она, а как? Там люди спокойно передвигаются. А это захваченная территория. Люди здесь тоже спокойно передвигались, когда нацисты были. Я вам открою секрет. И в России, там, где были оккупированы, тоже спокойно передвигались, гражданские. Прикидываете? Вот, вот шевелится, шевелится как-то, ну, какая-то серая масса там в голове или нет? Шевелится. Шевелится, да? Но очень трудно, да? Территории оккупированы. Страны имеют границы. Вы это знаете? Конечно. В 21 веке. Конечно. Географию учили в школе? Конечно, учили. Страны имеют границы. Показали вам, сколько от Кременной до границы? Километров, наверное, 100-200. Наверное. А это территория украинская? Ну, это территория уже потом стала Донецкой Народной Республикой. Какой Донецкой Народной Республики? Луганской. там? Кременную захватили россияне 18 апреля 2022 года. Какая это Донецкая республика? Какая это Донецкая республика? Времена это, по-моему, вообще Луганск там, нет? Рядом там. Да ну, при чем здесь? Ну, ну, Украинская республика, это страна, я же не знаю, там, к чему Донецк, к чему Луганск. Я тоже не понимаю, к чему у вас Донецк, к чему Луганск. А вы знаете, что россияне расстреляли дом престарелых Нет. с танка, где погибло в Кремино 56 людей? Нет, не знаю. Не знаете, да? Так а я, я что-то не понимаю, а что, Украина должна сдать территории все или как? Да нет, не должна. Но ну, если, ну, пойдем в вашей логике, типа Донецк, Луганск, а зачем захватывать Киев, Херсон, Запорожье тогда? Где логика? Заканчивается логика. Mm? Заканчивается логика на этом. Заканчивается, правда? Может, ее и не было? Вы же не можете объяснить цели войны. И что вы хотите? можете? Нет. И что будем делать? Хорошо, украинцам не хотите ничего сказать. Россиянам хотите что-то сказать? им тоже не хочу ничего. Ничего, да? Пусть идут дальше, да? И умирают. За что, непонятно. Вы не знаете вообще ни истории, ну ничего. А вот сока, да, вот знаете, как это обезьяна с гранатой. Идете. Потому что Родина сказала. Ничего, ни истории не знает. Ни о населенных пунктах, ни как что было. Донецк, Луганск, Донецк, Луганск. Это же война, это серьезная штука. Люди умирают. Я что-то не так говорю. Так. Да. Все так. Thank you.